deixan a terra florida e aí veñen, aí veñen, aí veñen no bar mar, no bar miradas Salimotor, salimota Un día moi especial porque hoxe rematamos un proceso moi fermoso, certamente moi emocionante. É imposible non emocionarse. É imposible non sentirse profundamente orgullosa de ser galega, de ser desta provincia. Si hoxe os antepasados que viviron as feiras e os mercados que había aquí, si hoxe eh, houvese un máis alá, estarían todos tan emocionados como estamos nós aquí, vendo o que construímos hoxe aquí. Este proxecto vai a ir a outras aldeas, vai a ir a outros núcleos, imos a Inchero rural da provincia de Pontevedra de cultura, de arte. o pandeiro e baila ben, feitiña do corpo e no bailar, eu quero que siga no noso lugar.